Ciao a tutte e eh, ben ritrovate, come state? Come va l'estate? Per chiudere questo ciclo di video dedicati alla cura dei capelli durante l'estate ho deciso di fare questo ultimissimo video dedicato a 10 dritte che eh, per me sono essenziali per salvaguardare le nostre chiome durante l'estate. Alcune di loro possono essere scontate ma sono sicura che qualche chicca ci sarà. Siete pronti? <laughs> Partiamo? Allora, in primis è eh, importantissimo l'orario in cui eh, ci esponiamo al sole non è una cosa scontata perché lo vedo tutti i giorni eh, vedo gente anche con bambini che vanno in spiaggia per tutto il giorno non abbiamo più nessuna scusa oggigiorno di non essere informati in materia il sole va preso nelle ore meno calde quindi entro le 10 e mezza eh, cioè fino alle 10 e mezza e dopo le, eh, eh le 17 scusate perché dico questo? Non solo ne soffre la nostra pelle, ma ne soffre la nostra cute eh, perché si surriscalda il nostro cuoio capelluto e quindi si infiamma e eh, ne soffrono i nostri capelli. Se proprio dovete passare tutta la giornata al mare o comunque in barca è importantissimo proteggere il nostro cuoio capelluto con un cappellino in cotone o comunque traspirante e oggigiorno in farmacia troviamo anche dei cappellini che sono trattati con filtri UV che assicura una protezione al 99% del bulbo pilifero appunto dal danno che possono recare eh, i raggi UV. importantissimo risciacquare il prima possibile l'acqua di mare dai nostri capelli o comunque anche l'acqua della piscina che contiene il cloro. È importantissimo perché ehm, i piccoli cristalli di sale eh, di mare che eh, permangono sul nostro fusto sono come delle piccolissime lenti roventi che attirano i raggi solari che porta appunto alla disidratazione e all'inaridimento della nostra chioma quindi assolutamente sfruttate le docce che trovate sulla spiaggia o portatevi da casa la, una piccola bottiglietta con dell'acqua dolce non pettinare i capelli se non con le dita delle mani mi raccomando vedo veramente delle scene in spiaggia che eh, non, non, vi posso raccontare e non posso neanche intervenire ma i capelli quando sono bagnati quando sono umidi sono veramente molto molto fragili e molto eh, facilmente si possono spezzare quindi se proprio non potete farne a meno utilizzate un pettine di legno con i denti larghi io quest'anno appunto non avendo i capelli molto uh, lunghi, utilizzando le dita mi sono trovata benissimo e sono sicura di non aver arrecato grandi danni. Eh, non frizionare la chioma, mi raccomando, non frizionatela quindi non fate così, ma tamponatela utilizzando un asciugamano, possibilmente in bambù, che è la novità del mio shop che se ti è sfuggita trovi qui sopra in, in un link dedicato, che è una vera chicca, ma è una vera chicca non solo perché è ultra assorbente, quindi assorbe veramente velocemente l'acqua dei capelli, potete leggere anche le recensioni delle ragazze che l'hanno acquistata mercato e che lo stanno utilizzando ma non svolge solo un'azione anti-crespo grazie appunto a questo potere super ultra assorbente ma la vera chicca è che la, eh, la fibra di bambù contiene la pectina eh, di miele che assorbe fino al 99% dei raggi UV quindi non solo eh, vi eh, aiuta ad asciugare prima la chioma ma vi protegge addirittura la cute dai raggi UV per chi ha i capelli lunghi è importantissimo proteggere le lunghezze con dei prodotti um, appositi, quindi uh, come lo spray um, Hair Elixir, lo spray protettivo anticrespo che è un'emulsione leggera fantastica da applicare in spiaggia per um, proteggere e eh, idratare e apportare un nutrimento esterno alle nostre lunghezze ed è essenziale legarle proprio perché eh, con il vento vibriamo e ci ritroveremo facilmente eh, dopo una vacanza appunto con eh, i capelli al vento, con le doppie punte e soprattutto con le punte spezzate. Ti ricordo che così come applichi la protezione solare sulla tua pelle prima di uscire di casa andando in spiaggia, e me lo auguro che tu lo stia facendo, la stessa cosa devi fare anche eh, con i capelli, quindi vanno protetti non quando sei già in spiaggia, ma bisogna farlo prima e anche se vivi in città i capelli vanno anche protetti eh, dagli agenti atmosferici che possono essere l'alta umidità, lo smog, la polvere, quindi assolutamente utilizzate un prodotto che eh, svolga questa funzione protettiva sui vostri capelli. È un'ottima dritta per mantenere il colore eh, ottenuto con le erbe tintorie è quella di utilizzare durante la permanenza eh, vostra al mare degli shampoo naturali vegetali in polvere. Um, io ho utilizzato eh, durante questi 10 giorni al mare um, un mix lavante che arriverà adesso ad agosto um, sullo shop online, non so quando questo video verrà pubblicato se sarà già online o meno, uh, eh, e appunto il mio amato Seed eh, lo Shikakai e devo dire che il colore ha scaricato veramente poco sarà anche perché ho utilizzato il Hair Elixir lo spray sarà perché appunto non ho utilizzato proprio i tensioattivi eh, classici eh, di uno shampoo appunto eh, tradizionale il colore è una sbiadito molto meno rispetto a, eh, agli altri anni. L'alterazione del colore è una cosa assolutamente normale, quindi non vi aspettate di ritrovarvi con il colore identico a quando appunto siete arrivate al mare, anche perché se fate i tuffi eh, nel mare, quindi bagnate proprio i capelli con l'acqua di mare, il cloruro di sodio che si trova eh, appunto nel sale eh, marino porta allo sbiadimento, all'ossidazione del colore, quindi avviene proprio schiar una schiaritura naturale dei capelli. Ovviamente eh, chi eh, non vede l'ora di ottenere un colore un po' più chiaro sui propri capelli può eh, ricorrere a questo trucco, però vi ricordo che è sempre un metodo aggressivo, una, una schiaritura che comunque dà secchezza e inaridimento su, sul fusto. E ultimissima chicca gli impacchi a base di argilla, eh, è meglio ancora se è eh, un'argilla delicata come il Capur eh, che è un new entry sul shop online, è un impacco eh, a base di Capur ma anche di tantissimi ehm, altri ingredienti ma che vi svelerò quando sarà il momento. È importantissimo fare gli impacchi a base di argilla perché sono altamente rimineralizzanti, eh, aiutano a riequilibrare il pH del cuoio capelluto, favoriscono l'ossigenazione eh, delle cellule, tolgono le impurità e regolano la produzione di sebo. È una coccola che vi consiglio di fare almeno una volta se non due durante la vostra eh, permanenza al mare quando appunto sottoponete eh, i capelli a vari stress come eh, lavaggi frequenti, utilizzo di phon, eh, la salsedine, il cloro e così via. Ovviamente gli impacchi a base di argilla andrebbero fatti almeno una volta al mese durante l'anno, ma anche di questo vi parlerò quando sarà il momento mi fermo qui, se avete degli altri suggerimenti, se ci sono delle altre dritte che eh, per voi fanno la differenza, ovviamente come sempre ricordatevi di condividerlo nei messaggi qui al video, saranno utili non solo a me ma anche a chi appunto guarda il video e sono sicura che fa un check anche dei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto, eh, lasciate come sempre il like, grazie perché mi aiuta a farlo vedere a quante più persone su YouTube perché YouTube lo propone perché ci sono interazioni e ovviamente condividetelo con le vostre amiche. Ricordatevi di iscrivervi al canale come sempre e noi ci vediamo prestissimo.